Hoje o chefe resolveu trazer a cozinha dele pra cá, pra casa. Ih, Leandro, não vai comer não, tá? Ó, pepino. Nossa, não é. é ah, Isso não é pepino? Isso é pepino. Aí quando eu não gosto de uma coisa, você pode traduzir. Então, agora. Bota aqui. Não, você tem que comer no molho. Aí solta. Não, calma. Fica com gosto de pepino? depende. É... Vocês observaram que hoje o chefe resolveu trazer a cozinha dele pra cá, pra casa, né? Sal ainda não. Só ouvi falar, a gente falou. E a Juliana, hein? Como anda? Sal ainda não. Só ouvi falar. <laughs> Olha que é mona, ela te dá um pancadão, hein? Ó, tô brincando, né? Tá brincando? Aí, mona. É, enrolada assim. Ela disse que tá brincando só pra... Isso, foi, isso tá gravando? Só tá. pra passar no vídeo. É, mona, tem um bom tempo que eu não, não falo com ela pelo zap. A última vez ela tava comprando umas coisas pra ela. Ah, ele até fez uma rasteira. Não vai, não vai. Você vai matar o Jason. Eu vou matar o Jason. Não tem como matar. Tem que eu vou matar o Vai matar o Jason. O Jason. Você precisa do caçador e dessa mulher com um casaco da mãe do Eu sou o caçador. Você não é caçador, você é uma, é uma mulher. Você é o Bobó. Bobó. Bobó. É o menino. O menino, o menino Bobó. É, não, eu disse que ela é que ia fazer pra aprender. Ele é o menino Bobó. É o Bobó. A gente viu roubou a palito pra isso, né, tio? A gente aprendeu com ele. Ah, puxei. Já pode provar. Eita, tá ruim de pegar, hein? Molho quem? Tártaro? Você é molho tártaro agora? Hum. É porque vem da tartaruga, né? Isso vai para o receita comer esse molho. Hum. É porque vem da Quanto, meu irmão? Menos, menos, menos, menos. Era massa, hã? Ah. Isso aqui tudo foi filmado, né? Mal mesmo. Aí eu não sei se você chega a sentir o gosto que você não gosta. Você quer de onde? Roseland, USA eles vão gritar, é normal. É, é normal. Isso aí se chama adolescente. Isso se chama hormônios masculinos. Não, e adolescente jogando jeito, né? Ainda é, ainda é pior. Eu não tenho mais desse jogo. Ô, Sandra. Sandra, aí, ó. A Mona me convidou. Não falou nada. <laughs> pra vir amanhã com vocês no treco de hoje. Amanhã à tarde. Defina treco de olho. BR. Ah, tá amanhã. Ah, do bagulhinho lá. Aí, ó, foi Ué, ela. mas você foi, já foi ao Panamá hoje? Ela falou tá falido. Essa é semana, é semana você vai ao Panamá? Não. Ah, na próxima. Tudo de bola. Agora eu tô com mano. Engraçado que com a gente, tiver o maior show aí, né, Tirando? Ó. Olha. Eu escutei, Brenda. Aí é que está o assim. problema. Não, era pra trazer justamente esses Nike, essas coisas, eu esqueci de trazer. Então você não Imagine. Aí eu trouxe as coisas. É, é, é. Ah. Fazer o quê? Aquele negócio tipo. Que, como me chama aqui? Ah, eu vou lá. Não, mas eu vou. Mas sabe o que é? Aquele que eu como com feijão, como com não sei o quê. Como é o nome daquele é negócio? É, mas não é canastita porque não é uma canastita. É, é um. É parece é uma hóstia assim, redonda. É, de milho. Com, acho que é tortilha de aí. Deve ter, daí uma chique, tudo deve ter. Ah. Você sabe o que é mesmo que eu tô dizendo? Espera aí, deixa eu pedir aos meninos para explicar. Mas, como é que diz a sua mãe aquele negócio que ela ficou Como é que é? Você tem medo de altura, Mona? Tem medo de altura você? Eu tenho uma, eu não gosto mais de canto fechado. É Ó, oh, ei, explica aí, explica aí a sua mãe. Sua mãe não tá entendendo, não tá ela lembrando.